боли. Вот смотри, вот этот удар через, как называемый, что? Удар через руку, угу. через руку с уклоном. Даже я бы сказал, что это идет уклон с ударом, угу. уклон с ударом. Свинг называется? Может быть, да, можно сказать так. Как здесь, так смотри, называется? вот первично здесь что, что происходит? Я первично не бью его. Угу. Я первично что делаю? Я первично делаю как бы движение корпусом глазки, смотрю тебе в глазки, и делая движение корпусом как бы уклона, фактически уклона. Но делая вот этот замах небольшой, замах за счет, то есть не, даже не замах, а делая плечем, плечиком, локоточком чуть назад вместе с пяткой, создаваю опаздывание кулака по отношению к корпусу. То есть получается, что этот удар я бью как бы за собой, за собой, тебе через руку. Понимаешь? Как в плавании грибок я совершаю, прям вот, вот это движение. Я пошел корпусом на тебя, мои глаза в тебя, у тебя видно, что моя башка пошла в тебя, ты реально начинаешь за моей головой, за моей головой наблюдать, но мой кулак идет за мной, за запаздывание кулака, и происходит через руку. Идеально этот удар можно максимально ударить, даже не столько через руку. До свидания. До свидания. Даже не через руку, а этот удар вообще можно пробить между рук. Как в плавании, грибок совершаю. Угу. Вот тут момент вот этого запаздывания, данс идет плечами. Плюс я тебя, видишь, глазами тяну вниз, как этот бандерлог с обезьяной был, да? Да, да, да. Ну, сбрось, пожалуйста. Уже закончилось все. Как вот эти глазки, видишь, начинают держать. Это, конечно же, не со средней дистанции бьется. Это действие с дальней дистанции, плюс под шаг у тебя, естественно, идет. Но у тебя идет как бы падение вот туда на ногу, скручиванием. И что? Ты, естественно, начинаешь на меня реагировать. Пробуй. Неважно, какой рукой ты на меня среагируешь. Я уже с первого этажа ухожу туда, плюс ты на меня глазками, хоть чуть-чуть ты на меня отвлекся, у тебя ручка повернулась, моя рука залетает. Это ну, есть такой уклон есть. Это и есть, я падаю вниз. Я... я, если вы на меня идете, то я только уклон могу от этого удара. Черт знает, что ты можешь от этого удара делать, извини, конечно. Но ну, если ты очень удивляешься на того, как я делал уклон, то мой кулак тебе априори залетает mm -hmm. точно. Ты можешь, если это, ты видишь движение, если я это делаю, конечно, за километр, и вот так вот медленно, подожди, постой, а я тут сейчас вот тут, а вот это движение, это движение делается, конечно, более резкое. Оно само одно по себе, если его делать медленно, э, как бы обозначая его заранее, оно опасно для того, кто бьет. Но если я его сделал вот таким действием, пам, здесь, я просто тебя падаю, не думая о том, попадешь ты в меня, не попадешь. Я говорю, там. Насколько ты успеешь от моего действия уйти? Знаешь, Ну, черт его знает. А я, тем более я сближаюсь здесь. Где-то у меня всего лишь полшага такая. Раз, два, три. Вот прям как падаю на тебя. Такой, так, падение. Среагировал ты на меня, еще что-то. Ну, можешь отклониться. Угу. Но тогда мой кулак что происходит делает? Он попадает тебе в грудь, угу. все равно попадет. Длинный, как грибок в плавании, аж вот такой удар. Вот это вот движение. Попробуй. Только не ударь, а просто именно локоточком назад начинаешь падать. Во-во-во-во-во. во. именно в меня, в меня, в меня надо идти. Угу. Вот туда, оп, сверху, как в плавании грибок от Прям локоточком раз назад. О, обманул. <laughs> Да? Да? и вот ты кулак выкручиваешь. Угу. Вот само это движение. Вот. Только не старайся разогнуть руку заранее вот здесь. здесь вот смотри. Не, не, не. Ты стал отклоняться. Угу. Надо именно вперед. Ты как вот уклончик делаешь, но локотком, плечками назад как угу. бы сделать движение. Попробуй. Как плечами. О! Вот туда, вот угу. туда. Да, прям вот. Не бойся на носок левой ноги забориться. Да, еще раз. Мягко, Савва, кинь руку. Не, не протолкни, а именно заведи сверху. Во, вот и все. Вот туда, не, не думал, как бы за собой угу. получается. Попытаюсь, попробуй. Спасибо. Все.